Ah, on a fait étude de mes parents. Quelle heure 2h27. Les parents, ils vivent bien, c'est vrai Oh non, tu as enlevé la serviette Oh On va la mettre là. Ok, on y va. Montrez-moi où est la piscine. Ça, c'est une autre chambre, Alexis, on ne fouille pas. On y va Ouais. On va aller voir ça. Ah, par là. Et ici, ça Ici Bah, je sais pas, on va regarder. Euh, qu'est-ce qu'on fait là? On va... essayer J'essaie de voir comment vous êtes capable de vous calmer pour faire notre... Euh, on va se mettre en princesse! Yeah! On va se mettre en princesse! est-ce jamais, tu sais, je sais, C'est ça! Pourquoi j'avais blooper ici Non, toi, c'est l'autre côté. Alicia. C'est juste les souliers qui sont pas du bon Alicia. Non, les deux sont pareils. she wanted this one? She wanted that one? Yes. Okay. Does she speak English? No. Okay. what does she speak? Yeah. <laughs> French. Oh, okay. <laughs> Sorry. Uh, five Okay. maquillage. <laughs> Di bella? <laughs> <laughs> Lequel tu veux, rien How old is she? Uh, six years old. And how old is your sister? Three years old. Oh, little. <laughs> Ariane Oh, t'es pas mal belle Et ici à les plus proches ici. C'est vraiment une belle sirène, Ariane. À de te voir? Wow! <laughs> <laughs> <laughs> analysis. Vas-y toi. Nous on l'a vu. and watch your children. these mics he's But she loves both wondering what they do bring you belong here. Hey, look at that. It's just like mine. It's so I think singing. sing My goodness. Is there a royal occasion? This is une occasion royale ce soir, hein? Do you girls want to come stand up here by me and we can take our picture together? You're ready, guys. Have a good day. c'est le 20e longtemps.